大家好，欢迎来到 Alan Lee Music Violin Recital。 Música 头先咧为大家献奏咗由著名作曲家巴哈创作嘅《回旋交和舞曲》。如果大家中意嘅话咧，请喺下边个 subscribe 个掣咧揿着佢，记住揿埋个 long long。如果我有新片嘅话咧，个系统咧就会通知大家嚟睇我所创作嘅新片噶啦。咁如果你有任何意见啦，或者你想听啲咩歌咧，都可以喺下面个评语嗰度咧，或者 comment 咧。 打啲信息，咁咧我就会将大家嘅意见啦，收集起嚟之后咧，睇下下一次可以准备啲咩乐曲俾大家听啦。咁希望大家继续支持我，希望我哋可以喺网上再见面啦。拜拜。